LibreOffice Calc માં અદ્યતન ફોર્મેટિંગ અને સુરક્ષા પરના સ્પોકન ટ્યુટોરિયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરિયલમાં આપણે શીખીશું કે કેવી રીતે સ્પ્રેડશીટને પાસવર્ડ સુરક્ષિત કરવું એક સ્પ્રેડશીટ અથવા સ્પ્રેડશીટમાં ટેબને પાસવર્ડ સુરક્ષિત કરવું ડેટાબેઝ માટે શ્રેણીઓ વ્યાખ્યાયિત કરવું આ સબટોટલ વિકલ્પ વાપરો સેલોને વેલિડેટ કરવું અહીં આપણે ઉબુન્ટુ લિનક્સ આવૃત્તિ 10.04 અને લીબરઓફીસ સ્યુટ આવૃત્તિ 3.3.4 વાપરી રહ્યા છીએ પર્સનલ ફાઇનાન્સ trackerઓડ્સ ખોલીએ પ્રથમ આ ફાઇલને પાસવર્ડ સુરક્ષિત બનાવવાનું શીખીએ આ વિકલ્પ ખાતરી કરે છે કે માત્ર એ લોકો જે પાસવર્ડ જાણતા હોય તેઓ આ ફાઇલ ખોલી શકે છે મેઇન મેનૂમાંથી ફાઇલ અને સેવ એઝ ઉપર ક્લિક કરો સેવ સંવાદ બોક્સ દેખાય છે આગળ સેવ પાસવર્ડ બોક્સ સાથે તપાસો પછી સેવ ઉપર ક્લિક કરો આપણે સેવ એઝ વિકલ્પ વાપરી રહ્યા હોવાથી ક્યાં તો અલગ ફાઇલ તરીકે સેવ કરી શકીએ અથવા સમાન ફાઇલને બદલી શકીએ છીએ અહીં ફાઇલ બદલીશું યસ ઉપર ક્લિક કરો પછી પાસવર્ડ દાખલ કરો અને કન્ફર્મ બોક્સમાં પણ પાસવર્ડ ફરીથી દાખલ કરો અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરો પછી પર્સનલ ફાઇનાન્સ ટ્રેકર.ods બંધ કરો હવે આ ફાઇલ ફરી ખોલો અને તપાસો શું થાય છે એન્ટર પાસવર્ડ સંવાદ બોક્સ દેખાય છે અહીં ખોટો પાસવર્ડ દાખલ કરો ઓકે ઉપર ક્લિક કરો આપણને એક એરર મેસેજ મળે છે જે કહે છે પાસવર્ડ ખોટો છે હવે સાચો પાસવર્ડ ટાઈપ કરો ફાઇલ ખુલે છે પાસવર્ડ વિકલ્પ કેવી રીતે રદ કરીશું તે સરળ છે આપણે પાસવર્ડ વિકલ્પ સાથે સેવ અનચેક કરીશું ફરીથી સેવ વિકલ્પ વાપરી રહ્યા હોવાથી ક્યાં તો અલગ ફાઇલ તરીકે સેવ કરી શકીએ છીએ અથવા સમાન ફાઇલને બદલી શકીએ છીએ અહીં ફાઇલ બદલો યેસ ઉપર ક્લિક કરો આ ફાઇલ બંધ કરી ખોલો તમને ફાઇલ ખોલવા માટે પાસવર્ડની જરૂર હોતી નથી ચાલો શીખીએ કે કેવી રીતે આ ફાઇલમાંથી વ્યક્તિગત શીટ્સને પાસવર્ડ સુરક્ષિત કરવું મેનુ બારમાંથી ટૂલ્સ પ્રોટેક્ટ ડોક્યુમેન્ટ અને શીટ ઉપર ક્લિક કરો પ્રોટેક્ટ શીટ સંવાદ બોક્સ દેખાય છે શીટ સુરક્ષિત કરવા માટે પ્રથમ સિલેક્ટ લોક સેલ્સ અને સિલેક્ટ અનલોક સેલ્સ વિકલ્પો અનચેક કરો હવે પાસવર્ડ ફીલ્ડમાં નાના અક્ષરોમાં એબીસી દાખલ કરો અને કન્ફર્મ ફીલ્ડમાં પાસવર્ડ ફરી દાખલ કરો ઓકે ઉપર ક્લિક કરો હવે ચાલો સેલમાં ડેટા પસંદ અને બદલવાનો પ્રયાસ કરીએ આપણે કોઈ પણ સેલ પસંદ કરી શકતા નથી શીટ બદલી શકાતી નથી પરંતુ બીજી શીટ્સ વિશે શું ચાલો શીટ 2 ઉપર ક્લિક કરીએ એક સેલ પસંદ કરીએ અને ફેરફાર કરવાનો પ્રયાસ કરીએ કેલ્ક અન્ય શીટ્સમાં સેલોમાં ફેરફાર કરવા માટેની પરવાનગી આપે છે ચાલો પ્રથમ શીટ ઉપર પાછા જઈએ હવે શીટ અસુરક્ષિત કરીએ આ સરળ છે મેનુ બારમાંથી ટૂલ્સ પ્રોટેક્ટ ડોક્યુમેન્ટ અને શીટ ઉપર ક્લિક કરો પાસવર્ડ માટે પૂછતું સંવાદ બોક્સ દેખાય છે નાના અક્ષરોમાં તેમાં એબીસી દાખલ કરો અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરો આપણે સેલો ફરીથી પસંદ કરી શકીએ છીએ ચાલો રેન્જીસ વિશે શીખીએ તમે સ્પ્રેડશીટમાં સેલોની શ્રેણી નક્કી કરી શકો છો અને તેને ડેટાબેઝ તરીકે વાપરી શકો છો ડેટાબેઝ શ્રેણીમાં દરેક પંક્તિ ડેટાબેઝ રેકોર્ડને અનુલક્ષે છે અને પંક્તિમાં દરેક સેલ ડેટાબેઝ ફિલ્ડને અનુલક્ષે છે તમે શ્રેણી પર સોર્ટ, જૂથ, શોધ અને ગણતરી કરી શકો છો જેમ તમે કોઈપણ ડેટાબેઝ ઉપર કરો છો ચાલો પર્સનલ ફાઇનાન્સ ટ્રેકર.ઓડીએસ માં ડેટાબેઝ વ્યાખ્યાયિત કરીએ અને ડેટા સોર્ટ કરીએ પ્રથમ ચાલો એ આઇટમને પસંદ કરીએ જેની આપણને ડેટાબેઝમાં જરૂર છે એકસાથે એકાઉન્ટ કરવા માટે એસએન શીર્ષક હેઠળ તમામ ડેટા પસંદ કરો આપણે પહેલાથી શીખ્યા છે ડેટા કેવી રીતે પસંદ કરવો હવે ચાલો ડેટાબેઝનું નામ આપીએ મેનુ બારમાંથી ડેટા ઉપર ક્લિક કરો અને પછી ડિફાઇન રેન્જ ઉપર ક્લિક કરો નેમ ફિલ્ડમાં DTBS ટાઇપ કરો જે ડેટાબેઝનું ટૂંકું નામ છે ઓકે ઉપર ક્લિક કરો ફરીથી મેનુ બારમાંથી ડેટા અને સિલેક્ટ રેન્જ ઉપર ક્લિક કરો નોંધ લો કે સિલેક્ટ ડેટાબેઝ રેન્જ સંવાદ બોક્સમાં ડેટાબેઝ તરીકે DTBS નામ યાદી થયેલ છે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરો હવે આ ડેટાબેઝમાં ડેટા સૉર્ટ કરીશું મેનૂબારમાંથી ડેટા અને સૉર્ટ ઉપર ક્લિક કરો સૉર્ટ સંવાદ બોક્સમાં સૉર્ટ બાય ફિલ્ડ પર ક્લિક કરો અને એસએન પસંદ કરો આગળ જમણી બાજુમાંથી ડિસેન્ડિંગ પસંદ કરો પ્રથમ ધેન બાય ફિલ્ડ હેઠળ ડ્રોપ ડાઉન ઉપર ક્લિક કરો અને કોસ્ટ પસંદ કરો ફરીથી જમણી બાજુમાંથી ડિસેન્ડિંગ પસંદ કરો બીજી ધેન બાય ફિલ્ડમાં ડ્રોપ ડાઉન ઉપર ક્લિક કરો સ્પેન્ટ પસંદ કરો અને પછી ફરીથી ડિસેન્ડિંગ પસંદ કરો ઓક ઉપર ક્લિક કરો ડેટા એસએન શીર્ષક હેઠળ શોર્ટ થયેલ છે અને ઉતરતા ક્રમમાં થયેલ છે તેવી જ રીતે આપણે ડેટાબેઝમાં બીજા ઓપરેશન પણ કરી શકીએ છીએ શોર્ટ અનડુ કરવા માટે Ctrl Z કી દબાવો અને મૂળ ડેટા મેળવો હવે કેલ્કમાં સબટોટલ વિકલ્પ કેવી રીતે વાપરવું તે શીખીએ સબટોટલ વિકલ્પ આપણી પસંદગીના ગાણિતિક વિધેયોનો ઉપયોગ કરીને વિવિધ શીર્ષકો હેઠળ ડેટાના કુલ સરવાળાની ગણતરી કરે છે કોસ્ટ શીર્ષક હેઠળ ડેટાનો પેટા સરવાળો શોધીએ પ્રથમ પંક્તિ નંબર 8 માંની એન્ટ્રી રદ કરો એસએન હેઠળના બધા ડેટા એકસાથે એકાઉન્ટ કરવા માટે પસંદ કરો આગળ મેનુ બારમાંથી ડેટા અને સબટોટલ્સ ઉપર ક્લિક કરો સબટોટલ્સ સંવાદ બોક્સમાં ગ્રુપ બાય ફિલ્ડમાંથી એસએન પસંદ કરો આ સિરિયલ નંબર દ્વારા જૂથો બનાવે છે આગળ કેલ્ક્યુલેટ સબટોટલ્સ ફોર ફિલ્ડમાં કોસ્ટ વિકલ્પ ઉપર ક્લિક કરો આ તે હેઠળ આવેલા દરેક એન્ટ્રીની કુલ ગણતરી કરશે યુએસઇ ફંક્શન ફિલ્ડ હેઠળ સમ પસંદ કરો અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરો નોંધ લો કે કોસ્ટ શીર્ષક હેઠળ એન્ટ્રીઓનો કુલ સરવાળો સ્પ્રેડશીટ પર દર્શાવવામાં આવે છે શીટની ડાબી બાજુએ ત્રણ નવા ટેબ્સ છે 1 2 અને 3 આ ટેબો ડેટાના ત્રણ જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણો આપે છે ટેબ 1 ઉપર ક્લિક કરો નોંધ લો કે ફક્ત કોસ્ટ હેઠળ આવેલ ડેટાનો કુલ સરવાળો પ્રદર્શિત થાય છે ટેબ 2 ઉપર ક્લિક કરો કોસ્ટ હેઠળના ડેટા તેમજ કુલ સરવાળો પણ પ્રદર્શિત થાય છે હવે ટેબ 3 ઉપર ક્લિક કરો આપણને કોસ્ટ હેઠળના ડેટાનો કુલ સરવાળા સાથે શીટનો વિગતવાર દ્રષ્ટિકોણ મળ્યો છે આ ફાઇલ બંધ કરીએ સેવ ઓર ડિસ્કાર્ડ ચેન્જીસ સંદેશ સાથે સંવાદ બોક્સ દેખાય છે ડિસ્કાર્ડ ઉપર ક્લિક કરો હવે આ ફાઇલ ફરીથી ખોલો હવે લીબરઓફીસ કેલ્કમાં વેલિડિટી વિકલ્પ વિશે શીખીએ આ વેલિડિટી વિકલ્પ સ્પ્રેડશીટમાં ડેટા માન્ય કરે છે આ સ્પ્રેડશીટમાં પસંદિત સેલો માટે વેલિડેશન નિયમો સ્પષ્ટ કરી કરવામાં આવે છે ઉદાહરણ તરીકે પર્સનલ ફાઇનાન્સ ટ્રેકર માં આપણે વેલિડેશનનો ઉપયોગ કરીને ખરીદેલી આઇટમ્સ માટે ચૂકવણી પદ્ધતિ સ્પષ્ટ કરી શકીએ છીએ હવે ચાલો ડેટ શીર્ષક અને તેના સમાવિષ્ટો રદ કરીએ ચાલો રિસીવ શીર્ષકની બાજુમાં મોડ ઓફ પેમેન્ટ માટે બીજું શીર્ષક MOP તરીકે આપીએ MOP શીર્ષક નીચે સેલો આઇટમ શીર્ષક હેઠળ ડેટા એન્ટ્રીઓ માટે ચૂકવણીની પદ્ધતિ દર્શાવવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે જે સેલેરી ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ્સ અને અન્ય ઘટકો છે હવે m શીર્ષક નીચે ખાલી સેલ ઉપર ક્લિક કરો આ સેલેરી ઘટક માટે ચૂકવણી પદ્ધતિ હશે હવે મેનુબારમાંથી ડેટા અને વેલિડિટી ઉપર ક્લિક કરો વેલિડિટી સંવાદ બોક્સ દેખાય છે ક્રાઇટેરિયા ટેબ ઉપર ક્લિક કરો allow field drop down list ઉપર ક્લિક કરો એન્ટ્રીઝ બોક્સ પોપ અપ થાય છે પસંદ કરેલ સેલને વેલીડેટ કરતા દેખાતા વિકલ્પો દાખલ કરીએ ચાલો પ્રથમ ચુકવણી પદ્ધતિ તરીકે ઇન કેશ લખીએ અને પછી કીબોર્ડ પરથી એન્ટર કી દબાવીએ આગળ બીજી ચુકવણી પદ્ધતિ તરીકે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ લખીએ ઓકે ઉપર ક્લિક કરો પસંદ કરેલા સેલો વેલીડેટ થયા છે હવે સાથે દર્શાવવામાં આવેલ ડાઉન એરો દબાવો શું તમે ચૂકવણી પદ્ધતિ તરીકે દાખલ કરેલા વિકલ્પો એન્ટ્રીઝ બોક્સમાં જોઈ શકો છો નીચેના સેલો વેલિડેટ કરવા માટે પ્રથમ ટૂલબાર પર ફોર્મેટ પેઇન્ટબ્રશ વિકલ્પ ઉપર ક્લિક કરો પછી ડાબું માઉસ બટન દબાવીને અને સેલો સાથે ખેંચીને વેલિડેટ થયેલા સેલની નીચેના સેલ ઉપર ક્લિક કરો હવે માઉસ બટન છોડો બધા પસંદ કરેલા સેલો એ જ રીતે વેલિડેટ થયેલ છે હવે MOP શીર્ષક નીચેના સેલ ઉપર ક્લિક કરો અને પછી ડાઉન એરો ઉપર ક્લિક કરો. ચૂકવણી પદ્ધતિ માટેના બંને વિકલ્પો દર્શાવવામાં આવેલ છે. ઇન કેશ વિકલ્પ પસંદ કરો એ જ રીતે તમે બનાવેલ ચૂકવણી પદ્ધતિ અનુસાર તમે દરેક વેલિડેટ થયેલ સેલમાં કેશ અથવા ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ પસંદ કરી શકો છો LibreOffice કેલ્ક પરનું આ ટ્યુટોરીયલ અહીં સમાપ્ત થાય છે સારાંશ માટે આપણે શીખ્યા કે કેવી રીતે સ્પ્રેડશીટને પાસવર્ડ સુરક્ષિત કરવું એક સ્પ્રેડશીટ અથવા સ્પ્રેડશીટમાં ટેબને પાસવર્ડ સુરક્ષિત કરવું ડેટાબેઝ માટે શ્રેણીઓ વ્યાખ્યાયિત કરવું આ સબટોટલ વિકલ્પ વાપરવું સેલોને વેલિડેટ કરવું નીચેની લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે તે ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરીયલોની મદદથી વર્કશોપો આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો આપે છે વધુ વિગતો માટે contact@spoken tutorialorg ઉપર સંપર્ક કરો spoken tutorial project a talk to a teacher પ્રોજેક્ટનો ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન વિશે વધુ માહિતી આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે spoken tutorialorgnmeict intro IIT Bombay તરફથી ભાષાંતર કરનાર હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર